'dyn ni yma heddiw tu allan y Senedd yn Mae Caerdydd er mwyn lansio'r taith miliwn o siaradwyr Gymraeg genedlaethol Cymdeithas Iaith ar gyfer etholiadau'r Cynulliad 2016. Dyn ni'n credu, dyn ni'n credu dylai'r Gymraeg bod yn rhan hanfodol, canolog o um, trafodaethau'r uh, ac ymgyrchoedd yr etholiad dyn ni'n herio'r pleidiau i gyd i dod lan gyda syniadau, i darllen ein dogfen miliwn o siaradwyr a dod lan gyda syniadau eu hunan ar sut maen nhw'n mynd i sicrhau dyfodol ystyrlon llywyrchus i'r iaith Gymraeg. A dyma dechrau'r taith heddiw fan hyn yn y Senedd, tu allan i'r Senedd.